ина бачо роҷинча ёш ёш ду ҳазор сомон бозор савдо кардаса якамшон довалим ҳазор сомон мега марҳаба айта чанд шида ҷиян айта чанд шид бақача бақача се ҳазор бо савдо мешавад мешавад бозор чанд савдо кард бозор 25 заводим 1000 сомон мина бачо бача гялми сомон модо савдо қиляпти 3000 сомон мина ина деташ ина сафед қати ина зардаш 3000 сомон бадор меша бозор чанд кардеш яка бозор 2600 2000 сомон 2600 сомон бозор савдо қиляпти ака 3000 сомон деяпти и майдош яка دونیم هزار بگیم بزرگیش دو هزار سات کردیش یک هفتصد اوش دو هزار سات کردم اوش چند؟ قچند؟ ایش هزار سات هزار و هفتصد هزار و هفتصد بریم یه تی سومه منو بران جون چند سودا برشت بود اینا پایش هم بزر بچه ها یه هفته مول ارزان شده که؟ یه هفته مول ارزان شده قناجین چرا تقویم 2800 سومون گرفتهش 2800 сом ҳамроҳ кунад чунчан обта. Иша чай мегем бо ҳоҷи? 18 кай сом бузу. Бо кача? Не. Бо наҷи на? 1800 сом на? Бозор чан кариса? 18. 18. Мо чан кутеси? Мо 18. 100 сом бузу кариса. Бутер бора лай худа бара кача. Хай мешава. Майли бо ҳоҷи, ҳоло рекорд. İnəydim bu Qaşara. Və hazır haçda somu girifdən 11800 qalmış iklasını. Şey Və hazır haçda somunu. Bu kaçan mayda? Yoş. 3000 somu. Bozo çan da ka? Bozo duha. Duha. Yine bozo da hazır hafta somu. Sunka Yeah, كم شحال شي داك صور لك صور لك والله سعودي بكم سعودي بقى شحال وراجناك بوزو شحال كان يسال 16 16 ده هزار هفسه ده هزار هشته سوم بوزو سودا کرستن مولی مایدا یوش یوش مال حماد بچو این های قناجین چه بزن سیبونی مزار سومون بازار سه هزار سودا کرده Neçə oyluq əkabı? 7 oyluq, 7 oyluq. 7 oyluq ha? Yenə haq mühaşidə öcü var çox. Doğru nə bu bəzi? Yine bu kaça? Dövni mazor somu. Bozu çankada çaka. Daha zor çor sağ Bozu 2400 савдо карди се бозор нешам ножим нешам ҳар дош 5000 мегӯяд кунам бозори чиқадр چور چور ساده من خریدارم اگه چور چور ساده من خریدارم دست من چی پانزده ساده چی پانزده ساده هر چه ساده من خریدارم این بخشمون چور ازار پانزده سومون بزرگ چهار هزار ست سامون سودا کدیسه ایش براجی براجی نه چند گفته لکه؟ بستاش ده هزار هشت ست سامون یکی می سکی سامون بنا ای یه اصول هاش دگه خدم جا یه یه اصول هاش دگه Merhaba бача ёши дига бо да ҳазор панҳсад сомон бозор чанд карда ка бистуда да ҳазор дусад сомон бозор савдо карда якими ки сомон иш чанд буда ка чор ҳазоро нес чор ҳазор сомон бозор чандиш кардам сию ҳафт 3700 تومان بزرگ خرج کرده اینا یعنی او گور اقتصاد کن اینا بچه ها مولا ارزان شده این اقنادینچه سیونیم هزار سومون 350 bin somon şey yaptı. Bozor oğlu savdo qilmoqda. کی چند ماهش دیگه؟ روسی نمیدونم یا پروسیش یا سالا زیاد هست یا سالا زیاد هست؟ یا سالا این هم سالا هم خریدم حالا چند نمیدونم دم هر بار ده زوره بیستی اگره بیستی ده نمیدونم که